န္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောငါမရှိလင်ငါဟာမရှိ တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတဝါသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုရောသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာဤမဟာကရုဏာဂုံကို အာယုပြုကတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင် ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ကရာတိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကသတတ္တယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်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 အတိဒုက္ခရာနိယောသာတဲ့ခြေလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီစွန်ញင်းကြီးဟုကျတိထဝေ90အစုအလွန်ခဲရင်သောအမှုတို့ကို ကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ရည်တန်ကြိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးနှရဲ့နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့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 နမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုငါမရှိလင်ငါဟာမရှိ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်အမြင်ဖြင့်ဆင်ခြင်စဉ်းစားနိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့တသံတရားလုံးကလွဲမှားပြီးတော့ထင်မြင်ယူဆလာကြတဲ့အစွဲလန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကရှင်းပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီတုတ်တန်တွေကိုဟောတာဖြစ်တယ် သုတ်တန်ရဲ့အမည်နာမကို နတ်တုံမာကသုတ်လို့ခေါ်တယ်နတ်တုံမာကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ဆိုရင်သင်တို့ဟာမဟုတ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လောကတစ်လျှောက်လုံးဟာငါဟာသူဟာဒီလိုလုပ်ပြီးတော့လာကြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့အနေနဲ့သင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူး ထင်မှားအမြင်မှားတန်တရားမှာအလွန်ရှိကြခဲ့တဲ့အထင်မှားအမြင်မှားတွေဟာ လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်မှာစွဲကျင်တယ်များစွဲနေအလွန်အလွန်ဒုတဲ့ကြီးမားစွာစွဲပြီးတော့နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအစွဲတွေကိုပြုတ်ဖို့ဆိုတာတာမန်အားဖြင့်မလွယ်ဘူးအကြိမ်ကြိမ်ထပ်ထပ်ဆင်ញင်သုံးသပ်လို့ ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်မှဝိပဿနာတောင်ဉာဏ်ရင့်လာတဲ့အခါမှာဒီအစွဲတွေဟာကင်းသွားနိုင်တယ်ငါမရှိရင်ငါမရှိဘူးဆိုတာတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးလေးပဲငါမမရှိရင်ငါဟာဆိုတာပဲရှိမလဲပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲ तू မရှိရင်လည်း तू ဟာဆိုတာမရှိနိုင် तू မမရှိတာเนาะ အဲ့တော့ငါမရှိလည်းငါဟာမရှိဘူးဆိုတာလို့ तू မရှိရင်လည်း तू ဟာမှမရှိတာလောကမှာ तू ရှိမှ तू ဟာဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်ငါရှိမှငါဟာဆိုတာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ငါဆိုတာဘ누구ကိုငါလုပ်နေကြသလဲဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စစ်ဆေးကြည့်ရမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်မဖြစ်ခင်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပြေးအနေနဲ့တုတ္တမယဉာဏ် မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မကို နာပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဈာနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသိဉာဏ်တစ်ခုရလာမယ်အဲ့ဒီရလာတဲ့သုတ္တမယဉာဏ်ကိုပဲအသုံးချလို့ဘာဝနာမယဉာဏ်နဲ့စဉ်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဆိုတာရှာလို့မတွေ့ငါဆိုတာရှာမတွေ့ရင်ငါဟာဆိုတာလည်းရှာမတွေ့နိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားသုံးနှုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးထဲမှာ အဟံကာရမမံကာရမာနနုတယတဲ့အဟံကာရဆိုတာငါလို့အထင်ရောက်စေတဲ့ဒိဋ္ဌိမမံကာရဆိုတာငါဟာလို့အထင်ရောက်စေတတ်တဲ့တဏှာထင်မြင်ယူဆတဲ့မာနလို့ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၃ခုဟာ လူတွေရဲ့စိတ်အစဉ်ကြီးစိုးလွှမ်းမိုးပြီးတော့ထားတယ်။အဲဒီကြီးစိုးလွှမ်းမိုးထားတဲ့ ဒီတရားတွေရဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးစိုးထားသည့်အတွက်ကြောင့်မိမိတဏ္ဍမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုယုတ်တရားနံတရားလို့မမြင်ဘဲနဲ့ငါလို့သွားမြင်တယ်ငါလို့မြင်လိုက်တဲ့ဖြင့်ငါဟာလို့လည်းပဲမြင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီအမြင်ဟာငါလို့မြင်တဲ့အမြင်က ဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်လို့ဒီလိုပြောဒီနေရာမှာမတူညီတဲ့သဘောလေးတွေကအနတ္တလက္ခဏာတော့မှာဧတံမမဧသောဟမသမိဧသောမိအတ္တလို့ဧတံမမဆိုတဲ့အယူအဆွဲဟာဆွဲယူထားမှုဟာတဏှာရဲ့ဆွဲယူထားမှု ဧသောဟမတမိဆိုတာမာနရဲ့ဆွဲယူထားမှုဧသောမိအတ္တဆိုတာကြတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဆွဲယူထားမှုလို့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဒီလိုဆိုတယ်အခုဒီစကလုံးမှာအဟံကာရမမံကာရဆိုတာနဲ့ကြတော့အဟံဆိုတာဒီနေရာမှာအတ္တဆိုတဲ့စကလုံးကိုအစားသုံးတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါမရှိဘူးဆိုတာအတ္တမရှိဘူးလို့ပြောတာ အဲ့တော့အတ္တလို့ဆိုတဲ့မှားရွက်တဲ့အယူဆတစ်ခုပြုလုပ်နေတာဒိဋ္ဌိပဲမှားရွက်တဲ့အမြင်တစ်ခုကြောင့်ငါလို့ထင်မှတ်တယ်ငါလို့ထင်မှတ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ငါရှိလာသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာတွေသိမ့်ပိုက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ငါရှိလို့ငါဟာတွေရှိလာတဲ့အခါကျတော့မဆုံးနိုင်တဲ့အဆွဲလန်းနေဒီနှစ်ခုကငါလို့ထင်တာဆိုတဲ့အယူဆရဲ့ ငါဟာလို့ထင်တဲ့တဏှာရဲ့ဒီနှစ်ခုကစိတ်ထဲမှာအလွန်ဖမ်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့စိတ်ကိုဆုပ်ကင်လွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့ဥပါဒံတရားတွေဖြစ်တာပေါ့ဥပါဒံဆိုတာအလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆွဲထားတဲ့အဆွဲအဲ့ဒီစိတ်ဆွဲလမ်းမှုကြီးကိုခြေဖြတ်ဖို့ဆိုတာတာမန်နဲ့မလွယ်ဘူးအဲ့ဒီဥပါဒံအဆွဲရှိနေသေးသမျှပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဥပါဒနာပစ္စယဘဝတဲ့ ဥပါဒံဆိုတဲ့စိတ်ဆွဲလန်းကြီးပြင်းထန်လာလို့ရှိရင်ထိုဆွဲလန်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုတိဆောက်တဲ့ကံတရားတွေလှုပ်လာကြတယ်ကုသိုလ်ကံကိုလှုပ်တယ်အကုသိုလ်ကံကိုလှုပ်တယ်အစွဲလန်းကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်တာအဲ့တော့လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအစွဲလန်းကိုအခြေခံတယ်ဆိုတာအမှန်ကိုမသိလို့စွဲလန်းတာဒါကြောင့်မို့လို့ခြေခံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဆွဲလမ်းမှုဆိုတဲ့နေရာမှာတဏှာဟာ ပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တယ်ဒိဋ္ဌိကသူ့လောက်မကျယ်ပြန့်ဘူးတဏှာကပို့ပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တယ်ကျယ်လဲကျယ်ပြန့်တယ်အင်အားလဲပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့သို့တော့အပြစ်ထဲမှာကြတော့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူကပို့ပြီးတော့ပြစ်ကြီးတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါပြောရတာတုံးလို့ဆိုရင်မှားယွင်းတဲ့အယူဆတရားဟာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဆွဲသွားရင်နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရယ်ယူဆွဲတဲ့အမြင်မှားကြီးရှိပြီဆိုရင်အပင်ငရဲကြရင်တောင်မှကဘာချီပြီးတော့ခံရတယ်။နောက်ဆုံးမှာဘလောက်ထီအောင်ဆိုတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဆွဲရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဏှာရဲ့သင့်ငုတ်သင့်ငုတ်ဆိုတာဘယ်သူမှလည်းမနှုတ်နိုင်ဘူးအမတန် ခိုင်မြဲတယ်ပေါ့အလွန်ခိုင်မြဲတဲ့သင်္ကုတ်ကြီးလို့တန်တရားထဲမှာခိုင်မြဲနေပဲပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တန်တရားကထွက်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခင်းသွားတယ်ကဘာပြည့်ရင်တောင်မှပဲကဘာပြောင်းပြီးတော့ငရဲဒုက္ခကိုခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပြစ်ထဲမှာတော့ဒိဋ္ဌိကကြီးတယ်လို့ပြောအောင်သို့တော့ तू ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဖြေပြောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောအောင် တဏှာနဲ့ဆိုင်ရင်ပိုးလွယ်ကူလင်းလင်းမြန်မြန်ပျောက်ကွယ်နိုင်နေဖြည့်ရှင်းလို့ရဒါကြောင့်မို့သောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပထမမဲ့အဆင့်မှာတည်းပဲငါဆိုတဲ့အယူဆွဲကြီးဟာဟိုဖယ်ရှင်းလို့ရသွားတယ်ပေါ့သောတာပတိမဲ့စိတ်နဲ့တည်းပဲသူကရှင်းပြလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ပထမအဆင့်မှာတည်းပဲသူကရှင်းပြခြင်းကိုခံရတယ်သို့သောငါဟာလို့မြင်နေတဲ့ တဏှာအစွဲကြတော့သောတပတိမဲ့နဲ့လည်းပြောင်းအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးသဂရဂါမိမဲ့နဲ့လည်းပြောင်းအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးအနာဂါမိမဲ့နဲ့လည်းပြောင်းအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးမလေးပါအစုံကြီးအရတ္တမဲ့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မှ तू ကပြောင်းရှင်းလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ तू ကပို့ပြီးတော့ဆွဲတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိဆွဲတဲ့ဥတဏှာဆွဲကပိုပြင်းထန်တယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာ လေးချိန်လေးခါလေးမဲ့လေးခါကြမှဒီတဏှာဆွဲကိုဖြုတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအဆွဲတွေဖြစ်ဖို့ဟာအမှန်တမ်းအရေးကြီးလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာငါမရှိဘူးငါမရှိလို့ရှိရင်ငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုတာသိချအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီသုတ်တန်လေးကိုဟောတာအဲ့တော့အဟံကာရမမံကာရ မာနာနုတယငါဆိုတဲ့အထင်မြင်ကို ဖြစ်စေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ငါဟာဆိုတဲ့အထင်မြင်တွေကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တဏှာရဲ့ဒီနှစ်ခုဟာဥပါဒံလို့ဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ဖြစ်ဒီနှစ်ခုအခြေခံထားလို့ရှိရင်ကုသကံအကုသကံတွေရှိနေမှာဘဝဆိုတာမပြတ်နိုင်ဘူးပေါ့ ဘဝမပြတ်လို့ရှိရင်ဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိလာမယ်ဇာတိရှိလာလို့ရှိရင်ဇရာမရဏံဆိုတာနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ဒီကြားထဲမှာလည်းပဲတောကဆိုတာတွေပရိဒေဝဆိုတာတွေဒုက္ခဒေါမနတဥပယတဆိုတဲ့ပြဿနာပေါင်း16000ဒုက္ခအစုဝေးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနှစ်ခုရှင်းဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့ အဲ့တော့ဒီတစ်ခုကိုရှင်းဖို့ရအတွက်အခြေခံအသိဉာဏ်အမတန်မှရေးကြည့်တာပေါ့အဲ့ဒီအခြေခံအသိဉာဏ်ကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကိုရအောင်အရင်ကြိုးစားရယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရမှငါဆိုတာမဟုတ်ဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာမရှိဘူးလို့ ရှင်းရှင်းကြီးမြင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာတွေကိုငါတို့လူတွေကလုံနေကြသလဲငါဟာလို့လုံနေကြသလဲဆိုတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကတဏှာသင်္ခယတုတ်မှာရှင်မောကလံကိုဟောတဲ့ထဲမှာတပ္ပေဓမ္မာနာလံအဘိနိဝေတာယ တဗ္ဗေဓမ္မာနာလံအဘိနိဝေတာယတဘာဝတရားအလုံးဟာတဲ့အဘိနိဝေတာငါလို့လဲတွေးရမယ့်ဟာမရှိငါလို့တွေးဖို့မသိတော့ဘူးတဲ့ငါဟာလို့တွေးဖို့လည်းမသိတော့ဘူးဘယ်ကြပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ဖယ်ဖြစ်ဖြစ်နာမည်ဖြစ်ဖြစ်ငါလို့ မှတ်ထားဖို့ရမသိတဲ့တရားပဲငါဟာလို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းမှုမသိတဲ့တရားပဲအဲ့တော့သဗ္ဗိဓမ္မနာလံဘိနိဝေတာယဆိုတာနာလံဘိနိဝေတာယရုပ်တရားနံတရားသင်္ခါရတရားတွေဟာငါလို့နှလုံးမသွင်းတတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့နှလုံးမသွင်းတတ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် တဘာဝတရားတွေဟာသူ့အချိန်ပိုင်းနဲ့အကြောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာပြက်သွားနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးသာဝရပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုကိုသွားပြီးတော့ငါလို့ပြောမယ်ဆိုလို့မသိတော်ဘူးတဲ့သို့တော့မသိတော်ဘူးလို့ဆိုပေမဲ့တတ္တဝါတွေအလုံးဟာ ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုငါလို့ဆွဲမှတ်နေတာငါဟာလို့ဆွဲမှတ်နေတာအဲ့ဒါကို ပြောင်းပြန်ပြန်ပြည့်ရမယ်ဒီအမြင်ကိုပြောင်းပြန်ပြန်ပြည့်ရမယ်လို့သူတို့ဆိုလို့အဲ့ဒါလို့ပြောင်းပြန်ပြန်ပြည့်နိုင်မှပြောင်းပြန်ပြန်ပြည့်လို့မြင်လာတဲ့အမြင်ကိုကြတော့မှယထာဘူဒညာနာမှန်ကန်တဲ့ညာအမြင်ဆိုတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုတာ အဲ့တော့ကြောင့်ဒီသုတ်တံမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကယံဘိခဝေ နတ္တုမကံတံပဇေထဒီစကားကအစချပြီးတော့ဟောထားတာจิตသားယဟန်တို့သင်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာမဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားကိုစွန့်ပစ်လိုက်ကြတဲ့ ယံဘိက္ခဝေနတုံမကံတံပဇေတမင်းတို့မပိုင်တဲ့ဟာကိုမင်းတို့ဟာမဟုတ်တဲ့အရာကိုစွန့်ပစ်ကျွန်တော်စွန့်ပစ်ခိုင်းတာတံဝောပဟိနံဟိတယဒုက္ခယဘဝိတ္တိအဲ့ဒါလို့စွန့်ပစ်နိုင်မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်မယ်တဲ့ကျိုးစီးပွားနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင် အဲ့ဒီစွန့်ပစ်ခြင်းသည်ဟိတဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အခြေအနေကောင်းတွေနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ဖြစ်လာနိုင်မယ်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်တဏှာမှာအခြေအနေကောင်းတာတို့ချမ်းသာဒုက္ခတို့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာယန္တဘိခဝေနတုံမကံမင်းတို့ဟာမဟုတ်တဲ့အရာကိုစွန့်လွတ်လိုက်ကြလို့ဆိုတာလူတွေကဆုတ်ကင်ထားတာဆုတ်ကင်ထားတယ် ဘလို့ဆုတ်ကင်သိမ့်ပိုက်ထားလဲဆိုရင်ငါလို့ဆုတ်ကင်ထားတယ်ငါဟာလို့ဆုတ်ကင်ထားတယ်အဲ့ဒီဆုတ်ကင်ထားမှုတွေကိုလွတ်လိုက်ကြလို့ပြောတာဆိုအားဆိုလျှက်စစ်မိချိုးကိုအကာဝဲဝဲမလုပ်ခဲနဲ့လျှက်စစ်မိချိုးကိုသွားဆုတ်ကင်မယ်ဆိုရင်လျှက်စစ်လက်လျှက်စစ်ကူးပြီးတော့ထပ်လိုက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဒီ သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့သွားပြီးတော့ဆုပ်ကင်မထားနဲ့တဲ့ဆုပ်ကင်ထားလို့ရှိရင်ပြဿနာပေါင်း16000နောက်ကလိုက်လာနိုင်မယ်ဒါကြောင့်မို့လွတ်ထားလိုက်တဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဘုရားကအစချီပြီးတော့ဒီလိုဟောတာယံဘိခဝေနတုမကံတံပဇေထသင်တို့ဟာမဟုတ်တဲ့အရာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ကြ တံဝောပေနအဲ့ဒါလို့ဆုံးလွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဟိတာယဒုက္ခယဘဝိတ္တိဟိတဒုက္ခအလို့အချင်းဒီကောင်းနေနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခအလို့ကဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောပြီးတော့ကိစ္စဘိခဝေနတုံမကသင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုပြီးတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းမယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေက ဘာကိုငါလို့ဆွဲတယ်လဲဘယ်ဟာကိုငါဟာလို့ဆွဲတယ်လဲလို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းလေပြောရုံနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကငါဟာကဆိုတဲ့အပြောနဲ့ပြောနေတာဒါဖြင့်ငါဆိုတာဘယ်သူကိုပြောတာလဲလို့လိုက်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်လူရဲ့တဏ္ဍမှာယုံနဲ့နံဒီနှစ်ခုပဲရှိတာလေတခြားမှမရှိတာအဲ့တော့ငါလို့လက်ညှိုးထိုးပြောလိုက်တာ physical body ရုပ်တရားကြီး ပြောတာလားသို့မဟုတ် mind လို့ဆိုတဲ့အတိနန္တရားကိုပြောတာလားဘယ်အရာမှငါလို့ပြောเสียမရှိဘူးရုပ်သက်သက်ကိုငါလို့ပြောရင်ရုပ်ကြီးကဘာမှသိတာမဟုတ်ဘူးနန္တရားနဲ့ကင်းကွာသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ပြစ်လျရမယ်ဟာကြီးပဲအဲ့တော့ physical body ဆိုတဲ့ရုပ်တရားဟာ နာနဲ့ကင်းကွာသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာမှလုံနိုင်တာမဟုတ်စွန့်တတိတစ်ခုမှမရှိဘူးရုံနဲ့နာနှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တော့မှလူဟာစကားပြောတယ်ရည်တယ်ငိုတယ်လှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲရုံနဲ့နာနဲ့တစ်ခုစီခွဲထားလိုက်လို့ရှင် ခွဲလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဘာမှလှုပ်ရှားမှုပြောဆိုမှုဆိုတာဘာမှမရှိဘူး နှစ်ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆို robot ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကလေးလိုပဲစက်ရုပ်ကလေးဟာကရိယာအစုံတက်ဆင်ပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာသူကလှုပ်ရှားတယ်သွားလာတယ်ပြောဆိုတယ်ဒီလိုလုပ်နိုင်တာအဲတစားစီဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဟာဘာမှလှုပ်ရှားမှုဆိုတာဒီမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပဲအလုံးချုံငုံပြီးတော့တေချာစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင် ဘုန်းကြီးတို့တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရုပ်နဲ့နာဒီနှစ်ခုဟာရုပ်ကြည်တက်တက်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနာညိတက်တက်ကလည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးရုပ်နဲ့နှစ်ရပ်ပေါင်းစပ်လာတဲ့အခါကျတော့မှသွားတယ်လာတယ်စားတယ်တောက်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီသဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့လိုတယ်ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရုပ်ကိုငါလို့ပြောမလားနာကိုငါလို့ပြောမလားပြောရင်တစ်ခုခုကိုပြောတော့မယ်အဲ့ဒီပြောသမျှဟာတွေဟာ ငါဆိုတာတခုမှမဟုတ်ဘူးငါလို့ပြောเสียမရှိဘူးဘာကြောင့်တော့ဆိုဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီးများတာဖြစ်တယ်ငါလို့ငါပိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါမရှိဘူးငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဒါကဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်မှသိနိုင်တာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ ဆင်ခြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။တာမန်အသိဉာဏ်နဲ့တော့မသိနိုင်ဘူး။တာမန်အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟေ့ငါဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်လက်ညှိုးထုတ်ပြီးဒါငါပဲလို့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ပေါ့။သို့တော့အဲ့ဒီသူလက်ညှိုးထုတ်လိုက်တဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတစ်ခုဟာသူ့စိတ်တိုင်းညာတစ်ခုမှဖြစ်မလာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။သူလှုပ်ထားတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ သူ့သဘာဝအတိုင်းသူဖြစ်ပြီးတော့ပြက်နေတဲ့အရာကြီးတစ်ခုပဲဘာကိုဘာနဲ့ဥပမာတူတုံးဆိုလို့ရှင်ကိုဘေးမှာရှိနေတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကိုငါလို့ပြောတာနဲ့သွားတူနေတယ်ပေါ့တစ်ပင်ကသူ့ဟာသူမျိုးစေ့ကနေသူ့ဟာသူပေါက်လာတာပေါက်လာပြီးတော့သူ့ဟာသူပဲကြီးထွားပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ဒီတစ်ပင်ဟာတေချိန်တန်သိမ်သွားတာအဲ့ဒီဟာကိုသွားပြီးတော့တစ်ပင်ကိုငါလို့သွားယူဆတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ အဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရုပ်တည်နံတွေဟာလည်းပဲဒီသဘောပဲသူ့သဘာဝနဲ့သူဖြစ်နေတာသူမျိုးစေ့ကြောင့်သူပေါက်လာတာပေါက်လာပြီးတော့အချိန်မရွေးသူကပျက်စီးနေတဲ့အရာတစ်ခုသာလင်ဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲနေတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်သို့သောလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဒါရှိနေတယ်လို့ထင်နေကြတယ်ပေါ့တကယ်ကတော့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသာဝရရွေလျားပြီးတော့နေတဲ့အရာ တစ်ခုဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကဆက်ပြီးတော့အစားထိုးနေတာအဲ့ဒီအစားထိုးနေတာတွေကို တူတူပဲလို့သူတွေရဲ့အမြင်ထဲမှာမှားယွင်းပြီးတော့နေတာဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာသင်တို့ဟာမလုံးဘူးဆိုတာယဟန်တွေကိုပြောတဲ့အနေနဲ့သင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးသင်တို့ဟာမဟုတ်တာဘာကြောင့်သင်တို့ဟာမဟုတ်တော့သင်တို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့ သင်တို့ဆိုတာမရှိလို့သင်တို့ဟာ မဟုတ်ယဟန်နေကြတော့ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းလို့ဆိုငါမဟုတ်ငါမဟုတ်လေငါဟာလည်းမရှိဘူးပေါ့အဲ့ဒီအတိပ္ပယ်မျိုးဆိုလို့လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ဟာဟာငါဟာမဟုတ်တယ်လေဘယ်ဟာဟာသင်တို့ဟာမဟုတ်တယ်လေဆိုတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းပြစက္ခုဘိက္ခဝေနတုံမကံတံပဇေထာ ဝေါဟာရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးဟာတင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးလေးဟာတင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးတံပဇယထအဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကိုစွန့်ထားလိုက်ကြလို့ဆိုတာတွဲမနေနဲ့ငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်မနေနဲ့နော်သိမ့်ပိုက်လဲရမှာမဟုတ်ဘူးငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်ပြီမဲ့လို့ပိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ လွတ်ထားလိုက်ကြလို့ဆိုတာတွေ့တာမှုကိုလွတ်ခိုင်းတာမျက်လုံးကိုလွတ်ပစ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးကိုစွန့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးမျက်လုံးသည်တင်တို့ဟာမဟုတ်တင်တို့ဟာမဟုတ်သည့်မျက်လုံးပေါ်မှာ တွေ့တာမှုနဲ့စုပ်ကင်မထားနဲ့လို့တို့တို့ပြောတာငါလို့အထင်နဲ့စုပ်ကင်မထားနဲ့ငါဟာဆိုတဲ့အထင်နဲ့စုပ်ကင်မထားနဲ့သူဟာတဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီး မျက်လုံးကနေစပြီးတော့ပြောလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှအလုံးခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမှာကဲမျက်လုံးလေးဟာငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုကြည့်မျက်လုံးဆိုတဲ့တဘာဝတရားဟာလူတွေထင်နေကြတဲ့ကဲမျက်လုံးတစ်ခုကိုပြောမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ မျက်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကိုလေးလံဆန်းစစ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက် မျက်လုံးမှာနှမျိုးမှတ်ထားရမယ်တတံဘာရစက္ခုဆိုတဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးအသားဆိုင်ကြီးကိုဆိုလိုတာတတံဘာရစက္ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးအသားဆိုင်ကြီးဟာတစ်ခုအဲ့ဒီမျက်လုံးအသားဆိုင်ကြီးမှာရှိတဲ့ရူပယုံဆိုတဲ့အဆင်းအာယုံရဲ့ထင်ဟပ်တဲ့အကြည့်ဓာတ်ကလေးရတစ်ခုအဲ့ဒီအကြည့်ဓာတ်ကလေးကို ပတာဒစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။ကြံတဲ့အသားဆိုင် မျက်လုံးကြီးကိုအလုံးကြီးကိုတော့ဒါကတတ္တမာရစက္ခုလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတတ္တမာရစက္ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးကိုတည်တည်ချာချာဓာတ်ခွဲကြည့်ဓာတ်ခွဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမျက်လုံးကြီးတစ်ခုဟာဘာတွေပဲတွေ့နိုင်တော့မျက်လုံးကြီးကိုဆန်းစစ်ပြီးရှာဖွေကြည့်လိုက်ရင်မျက်လုံးထဲမှာဟုတ်လားပျော့ပျော့မာမာအတုံးခဲဖြစ်နေတဲ့ပထဝီပဲတွေ့နိုင်တယ် အဲ့ဒီပထဝီဖြစ်နေအောင် စုစည်းထားတဲ့အာဘောဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်။မျက်လုံးရဲ့ပူမှုအေးမှုဆိုတဲ့တေဇောကိုတွေ့နိုင်တယ်။တွန်းခံထားတာဒီပုံသဏ္ဍာန်လုံးလုံးပုံသဏ္ဍာန်ကြီးတစ်ခုရက်တည်နေအောင်တွန်းကန်ပြီးတော့ဆွဲယူထားတဲ့အာဝါယောဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့အလုံးဆိုတဲ့အရာကြီးကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါဟာ ဘသူကထုတ်လုပ်ထားတာတုံးဆိုအဓိကကကံကနေထုတ်လုပ်လိုက်တာကံတရားကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဥဒုတို့အာဟာရတို့ကထောက်ကူပေးတယ်စိတ်ကနေပတ်မိုးပြီးတော့ပေးတယ်ရုပ်တရားမှန်သမျှအကြောင်းလေးခုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သူဒီဒီအသားဆိုင်ကြီးဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ ကံကနေပြီးတော့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဥတုတို့အာဟာရတို့စိတ်တို့နဲ့အလုံးထောက်ပံ့ထားလို့ဒီအသားဆိုင်ကြီးမျက်လုံးကြီးကပေါ်လာတယ်ပေါ့အဲ့မျက်လုံးကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာတတ္တမာရစက္ခုဆိုတဲ့နေရာမှာတဘာဝအမျိုးအစားဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုရင်ခုနကကြည့်တယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါပထမတွေ့ပြီအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ်မှာမှီပြီးတော့နေတဲ့မျက်လုံးမှာကာလာခေါ်တဲ့အဆင်းအောင်ရှိတယ်နော်တခါ နန်းရှုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနံ့ဆိုတာရှိတယ်လျာနဲ့ရဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အရသာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါရဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဩဇာဓာတ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီမျက်လုံးမှာမျက်လုံးဆိုတဲ့အသားဆိုင်ကြီးဟာဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့ဥပါဒယုတ်၄ခုရဲ့ဆိုတဲ့အစင်အနအရသာဩဇာဆိုတဲ့ဒီဓာတ်၄ခုရဲ့ ဓာတ်၄ခုရဲ့အဲ့ဒီဥပါဒယုတ်၄ခုရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၈ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ၈ခုဟာဘလို့မှခွဲလို့မရတဲ့၈ခုအမြဲတမ်းတွဲပြီးတော့နေတဲ့၈ခုသို့တော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုသဘာဝချင်းတူသလားလို့ဆိုမတူဘူးအဲ့ဒီသဘာဝချင်းမတူတဲ့၈ခုဒီလိုထင်ထင်ရှားရှားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာနောက်ထပ်ဘာရှိသေးတုံးဆိုတာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဘာဝဆိုတဲ့ဖိုမျိုးစိမမျိုးစိဆိုတာအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဘာဝဆိုတဲ့ဖိုမျိုးစိမမျိုးစိရှိတယ်တံဘဝဆိုတဲ့တုတ်သွေးဓာတ်တစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာမျက်လုံးအသားဆိုင်ကြီးမှာ ရှိနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတာဟောနောက်တစ်ခုကအခုခုနက အဝိတိတ်ဘောဂယုရှစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့အစင်းရဲ့အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့ဩဇာရှစ်ခုအဲ့ဒီထဲမှာတံဘဝဆိုတဲ့တုတ်ဓာတ်ကိုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်၉ခုနောက်တစ်ခါဇီဝိတဆိုတဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဇီဝိတကြောင့်ပြန်ဖြစ်နေတာဟောအနုဆိုပြတ်သွားရင်တခါတည်းပြတ်သွားဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါးတကောင်ဟာမတည်သေးဘူးဆိုရင်ဒုက္ခနာကောမပုတ်ဘူးလေမပုတ်ဘူးအဲငါတည်သွားပြီဆိုလို့ရှင် ပုတ်မှာပဲတည်ချဘာလို့လဲဆိုရင်ဇီဝိတဆိုတာမရှိတော့ဇီဝိတကထိမ့်ပေထားထိမ့်ပေထားသည့်အတွက်ကြောင့် तू ကပုတ်သွားပြောင်းလဲသွားတာနော် အေးရေခဲတစ်တာတဲ့ထားရင်လည်းမပုတ်ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောကြလိမ့်မယ်သို့တော့ထပ်ပြောင်းနေတာအဲ့ဒါနော်ဘို့လို့ပုတ်သွားတာကြီးတာမရှိတာအသက်ရှင်တဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ဘူးသူအေးအသက်ရှင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီကရုပ်ကထပ်တလဲလဲအသစ်တည်းအသစ်တည်းတိုးပွားပြီးတော့သူကပုတ်သွားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇီဝိတဆိုတာထဲလိုက်ရောဘာဝဆိုတာထဲလိုက်ရော ခုန၈ခုတည်းကိုဒီ၃ခုထည့်လိုက်တဲ့အခါကျ7ခုဖြစ်သွားတယ်ဟောဒါမျက်စိထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာတွေတွေ့နိုင်တယ်မျက်လုံးကြီးထဲမှာတွေ့နိုင်တယ်သဘာဝတရားတွေတခါအဲ့ဒီထဲမှာကာယပတာရလို့ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့တီးနေတဲ့ကာယပတာရဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီကာယပတာရယောဂလည်းပဲဒီမျက်လုံးထဲမှာအကုန်လုံးရှိပြီးတော့နေတယ် အဲ့တတ္တမာရစကုထဲမှာတခါစကုပတာရဆိုတဲ့မျက်စိအခြေလေးတစ်ခုထည့်လိုက်လို့ရှင်အလုံး73ခုရှိသွားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ73ခုဟာကံ့ညောင်ဖြစ်တာ73ခုနော်ကံ့ညောင်ဖြစ်တာ73ခုဒီထဲမှာဓာတ်၄ခုရယ်နော်ကံ့ညောင်ဖြစ်တာက14ခုစိတ်ကြောင်ဖြစ်တာက14ခု ဥရုကြောင့်ဖြစ်တာကအဲ73ခုဥရုကြောင့်ဖြစ်တာက73ခုနော်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာ73ခုကံစိတ်ဥတုအာဟာရနော်အဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင် तू က73အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့36ခုရှိနိုင်တယ်ပေါ့36ခုအဲ့36ခု အဲ36ခုကိုပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓာတ်၄ပါးရဲ့နောက်ပြီးတော့အစင်းရဲ့အနံ့ရဲ့အရသာရဲ့ဩဇာရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့၈ခုတံဘဝရဲ့၉ခုအဲ့ဒီ၉ခုကိုကံစိတ်ဥတုအာဟာရအကြောင်း၄ပါးနဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်36ဖြစ်တယ် အဲ့ဒါလို့မှ36မျိုးဖြစ်သွားတယ်เนาะအဲ့ဒီ36မျိုးတဲ့ပြီးတော့ဒါကကန့်ညောင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီဒီဓာတ်ကြီး၄ပါးရဲ့အစင်းအနံအရသာဩဇာဆိုတဲ့ဒီအထကလယုတ်၈ခုသို့မဟုတ်ဒီအဝိနေဘောယုတ်၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုဟာ ကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုမိပြီးတော့နေတဲ့တံဘဝလို့ဆိုတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးကလည်းပဲကံကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်စိတ်ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်ဥရုကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒီ၉ခုဒီ၉ခုကိုကံစိတ်ဥရုအာဟာရ၄ခုနဲ့မြောက်တဲ့အခါကျတော့36တဲ့အဲ့ဒါကိုတဖန်ဇီဝိတ ဇီဝိတအသက်ဆိုတဲ့ဇီဝိတိန်တည်းအဲ့ဒါကကံကြောင့်သာဖြစ်တယ်။နောက်ဘာဝဆိုတဲ့ဖိုမျိုးစိမမျိုးစိဒါလည်းပဲကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်တခြားအကြောင်းကြောင့်မဖြစ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့သက္ခုပတာရမျက်စိအကြည်ဆိုတာလည်းကံကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်။ကာယပတာရကိုယ်အကြည်ဆိုတာလည်းပဲကံကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဒီလေးခုကကံတစ်မျိုးတည်းကြောင့်ဖြစ်တာ ခုနက36ခုရယ်ဒီ၄ခုရယ်ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့40ဟောမျက်လုံးဆိုတဲ့ထဲမှာအခုလိုရုပ်ပေါင်း40ရှိတယ်လို့ပြောတယ်မျက်လုံးကြီးတစ်လုံးထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်40ခွဲခြားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီရုပ်40တွေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီရုပ်40နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့မျက်လုံးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ငါဟာလို့ပြောလို့ရပြောလို့မရဘူးတဲ့ ငါဟာလို့ပြောလို့မရတာဘာလို့လို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေကဖြစ်ပြီးတော့တဘာဝတရားတက်တက်ညတာဖြစ်တယ်ငါလို့လည်းပြောလို့မရဘူးငါဟာလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒီထဲမှာငါဆိုတဲ့တတ္တဝါခေါင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ပြောเสียလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုဟောတဲ့အခါမှာအနတ္တရှုထောင့်ကနေဟောတာเนาะအနတ္တရှုထောင့် ငါဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲစိတ်သုံးပြီးတော့နေတယ်ငါဟာဆိုတဲ့သဘောကလည်းပဲစိတ်သုံးနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီမျက်လုံးဆိုတဲ့အရာမှာမျက်လုံးဆိုတဲ့အရာဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားများတက်တက်တာရှိတယ်ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တုံညဆိုတာ အနတ္တလက္ခဏာရဲ့ရှုခွက်တစ်မျိုးပဲပေါ့အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအနတ္တရှုထောင်ကနေပြီးတော့မိမိရဲ့မျက်လုံးကိုပဲယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအမြင်မျိုးကိုမြင်လာတယ်ပေါ့တုံညဆိုတယ်ဒါကြောင့်မို့တုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုဟောတော့ဆိုစက္ခုတုံညံအတ္တေနဝအတ္တနိယေနဝ မျက်လုံးဆိုတာတဲ့ဘာမှမရှိတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမျက်လုံးသည်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလို့ပြောစရာလည်းမရှိဘူးငါဟာလို့ထုတ်ပြစရာလည်းတစ်ခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တုံညဘာမှမရှိတဲ့အရာသင်္ခါရတရားတက်တက်မြတာရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့ ရိုဘော့ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကလေးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီဖြုတ်ကြည့်လို့ရှင်အထဲထဲမှာဘာမှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အစိတ်ပိုင်းလေးတွေပဲတွေ့မယ်ခုနကစကားပြောနေတာဘယ်ဟာပြောတာတုံးလို့လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူရှာလို့တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အလုံးပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာများတာဖြစ်တယ်ပေါ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီဒီဖယ်ထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအကုန်လုံးအရာခတ်သိမ်းမှာ ဘာမှလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့စွမ်းအင်တတ္တိတွေမရှိဘူးတဲ့တဘာဝတရားတက်တက်ညတာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကစက္ခုနတုံမကံတံပဇေထမျက်လုံးဟာမင်းတို့ဟာ မဟုတ်ဘူးတဲ့တံပဇေထအဲ့ဒီမျက်လုံးပေါ်မှာတဏှာနဲ့သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ငါငါဟာလို့အထင်နေနဲ့ဆွဲလန်းပြီးတော့မနေကြနဲ့တဲ့လွတ်ထားလိုက်ကြ တံဟောပိဟိနံဟိတယဒုက္ခယဝိသတိအဲ့ဒီလိုလွတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိတဒုက္ခလုံးကချမ်းသာလာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုပြောတာဒါဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ရလုံးပေါ်မှာဆွဲလန်းတဲ့တဏှာမာရွေ့နဲ့အမြင်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်တော့ဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်ပါ ဘလို့ဒုက္ခတွေလာတာတုံးလို့ဆိုတော့ကြည့်လေမျက်စိမှာတစုံတစ်ခုထိခိုက်လာပြီလို့ထင်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါမျက်လုံးဆိုတဲ့အစွဲလေးနဲ့လူမှာတောကတွေဖြစ်လာတာ။နေဆုံးတောကဖြစ်လာတာ။တောကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါဟာလို့ထင်လို့တောကဖြစ်တာဟုတ်။ငါဟာလို့မထင်ဘူးဆိုရင်တောကဖြစ်မှာမဖြစ်တာ။နော်ကိုမပိုင်ဘူးကိုဟာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဟာဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ် ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတောကဆိုတာကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအမြင်ကိုပြောင်းခိုင်းတာပဲအမြင်ပြောင်းတယ်ဆိုတာတန်တရာကနေပြီးတော့မှားလာတဲ့အမြင်တွေငါဆိုတဲ့အမြင်ငါဟာဆိုတဲ့အမြင်တွေဟာတကယ်တော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်မဟုတ်တဲ့အရာကိုပြောင်းခိုင်းလိုက်တာပြောင်းခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရလာတယ် အဲ့ဒီရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်ဆိုတာမရှိတော့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့ဖြင့်မျက်လုံးကိုကာကွယ်ဖို့ငါဟာကိုတည်မြဲဖို့ဆိုတဲ့အနေနဲ့အကုသိုလ်တွေလုံးเสียလည်းမရှိတော့အဲ့တော့အကုသိုလ်တွေဟာတိုးတက်လာတာမရှိတော့သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဏှာလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်တော့ဘူးတဏှာဒိဋ္ဌိမဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဆွလံမှုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်တာအကုသိုလ်လုပ်တာ ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့ကံတွေလည်းမလာတော့ဘူးကံတွေမလာလို့ရှိရင်ဇာတိဆိုတာမလာဘူးเนาะဘဝဆိုတဲ့ဇာတိမလာဘူးမလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းစရာမရဏလည်းမရှိဘူးတောကပရိဒေဝဆိုတာတွေမရှိတော့အလုံးဒုက္ခတွေဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်လို့မျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခငြိမ်းသွားပြီလို့သူတို့တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးအစွဲတွေကိုဖြုတ်ခိုင်းတာဥပမာဘယ်လိုပေးထားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုတရားဟောရင် ဒီသုတ်တံကိုဟောတော့ကဘုရားကဇေရွန်ကျောင်းထဲမှာဟောတာဇေရွန်ကျောင်းထဲမှာဟောတဲ့အခါကျတော့တစ်ပင်နေကိုမြတ်စွာဘုရားပြပြီးတာကဲဇေရွန်ကျောင်းထဲမှာမြက်တွေတစ်ပင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီမြက်တွေတစ်ပင်တွေကိုမြက်ရိပ်သမားကမြက်ကိုလာရိုက်ရိုက်မယ်တစ်ပင်ကိုခုတ်ပြီးတော့တစ်ကိုင်းကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်နေအနေနဲ့ဘယ်လိုခံစားရလဲ အေးမျက်ရိပ်သွားရင်လည်းငါ့ကိုရိပ်သွားတယ်ငါ့ဟောရိပ်သွားတယ်လို့ခံစားရတာမခံစားရပါဘူး။အော်မျက်ကိုယူသွားရင်ငါ့ကိုယူသွားတယ်ငါ့ဟာယူသွားတယ်လို့မခံစားရဘူးလေ။မျက်ကကိုမှမဟုတ်တာပဲ။ကိုထဲမှာမသက်ဆိုင်။အဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ကိုဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေပေါ်မှာသင်္ခါရေပရတောပတ္တတခြားဟာအနေနဲ့မြဲအောင်ကြည့်ရမယ်လို့ဆို ငါဆိုတာနဲ့ဝေးသွားပြီးတော့တခြားအာနော်သူများငါမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုသူကတဘာဝတရားတစ်ခုတသက်ပဲငါမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူများဖြစ်တယ်ဒါမို့သင်္ခါရေပရတောပတ္တသင်္ခါရတရားတွေကိုဒစိမ့်တရားကိုမသိတဲ့အရာလို့ရှုနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီရှုွက် ဘာကိုပြောရလဲဆိုအနတ္တကိုမြင်တဲ့သဘောပဲနော်အနတ္တအနတ္တဆိုတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာတုံညလို့မြင်တာလဲအနတ္တကိုမြင်တာပဲငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်တာလည်းပဲအနတ္တကိုမြင်တာပဲအဲ့ဒီအနတ္တမြင်မှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှ မြင်လို့ရတယ်အနိစ္စတို့ဒုက္ခတို့ကဘုရားမပွင့်မိပဲလေမြင်လို့ရတယ်တကယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနိစ္စဆိုတာဟောပြောနိုင်တယ်ဒုက္ခဆိုတာဟောပြောနိုင်တယ် လူတွေလည်းအတော်သင့်သိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ကိုရှိမှကိုသုံးနေတဲ့ပကံလေးကွဲသွားရင် အောင်မမြဲဘူးဆိုတာသိတယ်နော်ကိုဝတ်တဲ့အဝတ်ကလေးတွေစုပ်သွားတယ်ကိုအိမ်ကပန်းပွင့်လေးတွေကျွေသွားတယ်ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အောင်မမြဲဘူးဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့သိနိုင်ကြတယ်ဒုက္ခဆိုတာလဲလူတွေကခလုတ်တိုက်တာနဲ့ဒုက္ခလို့អော်တာဆိုတော့ဒုက္ခအကြောင်းလည်းသိနိုင်ကြတယ်သို့တော့ငါငါဟာဆိုတဲ့အစွဲကြတော့ဖြောက်ဖို့မတန်မှခဲရင်တယ်ပေါ့ အနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဒီအမြင်ကတော့မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာမှဒီအမြင်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားမတိုင်ခင်ကဘာသာတရားတွေကိုဟောပြောပြီးတော့နေကြတဲ့ဒီဆရာကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘောင်ကိုကြော်ပြီးတော့သူတို့မသွားနိုင်ဘူးငါငါဆိုတဲ့ယူဆမှုတွေဟာသူတို့မှာရှိနေတယ် အတ္တဆိုတဲ့အရာကိုကြော်ဖြတ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ကြဘူးအနတ္တဆိုတဲ့အတိကိုသူတို့ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးတဲ့မြဲတဲ့အပေါ်မှာဒါလေးကတော့အမြဲတမ်းမြဲနေသေးတဲ့အရာလေးသူတို့မှာရှိနေသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကသုတ်တန်တစ်ခုမှဆိုရင်ခေါ်ထားတယ်မြုံမုံလေးလောက်ဖြစ်စေတဘာဝတရားတွေထဲမှာမြုံမုံလေးလောက်သေးတဲ့အရာလေးပဲဖြစ်စေ မြဲတဲ့အရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့တရားကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီမြဲတဲ့အရာလေးကိုပဲမှီပြီးတော့နေလို့ရနိုင်တယ်ပေါ့ထာဝရမြဲအောင်တရားကျင့်စရာမလိုတော့ဘူးတဲ့တရားကျင့်ရတယ်ဆိုတာမမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီမမြဲတဲ့အရာတွေကိုတည်တည်ချာချာသိပြီးနောက်ဆုံးသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ကုံရဆုံးရနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့ရာအတွက်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ရတာလို့ ဟောမမြဲလို့မြဲတဲ့အရာမရှိလို့တရားအထောက်ရတယ်တရားကျင့်ရတယ်လို့ဒီလိုဆိုတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယဟန်တွေကိုဟောလိုက်တယ်မျက်လုံးဟာသင်တို့ရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမျက်လုံးပေါ်မှာတွေ့ပြီးတော့မနေကြနဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ကြဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုဟောတာ နည်းနည်းဖယ်နိုင်ရင်နည်းနည်းချမ်းသာမှာပဲများများဖယ်နိုင်ရင်များများချမ်းသာလုံးဝဖယ်နိုင်ရင်လုံးဝချမ်းသာတယ်ပေါ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကဆိုတာမလာနိုင်တော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲဒါတွေပဲရှုရမှာလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားကရူပဘိခဝေနတုမကတံပဇေထတေပဇေထတေဝောပဟိနဟိတယဒုက္ခယဘောိတိ မျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုံမျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အဆင်းအာယုံဟာလည်းမင်းတို့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်တို့ရဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲတွေ့တာပြီးတော့မထားကြနဲ့စွန့်လွတ်လိုက်ကြသိမ့်ပိုက်ပြီးတော့မထားကြနဲ့စွန့်လွတ်လိုက်ကြအဲ့ဒီစွန့်လွတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဟိတဒုက္ခအကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလို့ကဖြစ်လာလိမ့်မယ် စိတ်ချမ်းသာမှုတွေရလာလိမ့်မယ်ကိုချမ်းသာမှုတွေရလာလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့တော့လောကမှာလူတွေကမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့အဆင်းအာယုံပေါ်မှာလည်းသွားတွေ့တာပဲဘလို့သိမ့်ပိုက်တော့ငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်တာပဲအဆင်းဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ရုပ်အဆင်းကိုလည်းကိုမြင်လို့ရတယ်ငါလို့လည်းသိမ့်ပိုက်တာပဲအပြစ်မပစ္စည်းဆိုရင်ငါဟာလို့လည်းသိမ့်ပိုက်တာပဲအဲ့ဒီသိမ့်ပိုက်မှုတွေကဒုက္ခကိုသာဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ ငါမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ပြီးတော့မျက်စိကမြင်ရတဲ့အဆင်းအာယုန်တွေကိုလည်းပဲတွေ့တာပြီးတော့မထားကြနဲ့ဆွတ်လွတ်လိုက်ကြလို့ဒီလိုခေါ်တာဒါရမလားလို့ဆိုတော့မျက်စိနဲ့စက်တဲ့အခါမှာကြည့်မျက်စိတဲကိုအဆင်းအာယုန်ကလာပြီးတော့ထင်ဟတ်တယ်မျက်စိနဲ့အဆင်းဆုံလိုက်တယ်ဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဘာပေါ်လာတော့ဆိုနောက်တဘာဝတစ်ခုကမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးကလည်းငါလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ကလေးပေါ်မှာလည်းပဲခန္ဓာကငါဟာဆိုတဲ့အယူဆဲမထားကြနဲ့သူ့ကိုလည်းပဲစွန့်လွတ်လိုက်ကြစွန့်လွတ်တယ်ဆိုတာတွေ့တာပြီးတော့မနေနဲ့တဏှာနဲ့တွေ့ပြီးတော့မထားနဲ့ တွေ့ထားလို့လည်းမရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်နော်တွေ့လို့မရဘူးဆိုတာဘာလို့လို့ဆိုရင်ဒီမြင်သိစိတ်ဆိုတာလေးကခဏလေးပဲဖြစ်တာအဲ့ဒီခဏလေးဖြစ်တဲ့အရာကိုသွားပြီးတော့တွေ့လို့ရှိရင်ဘယ်ဟာကို တွေ့မှာတော့ကိုကတွေ့မလို့စိတ်ထဲကငါဟာလို့သိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုကမရှိတော့ဘူးလေမရှိတော့အဲ့ဒါလောက်ထိအောင်လင်မြန်တဲ့နှုံးနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေကိုများစွာသောသင်္ခါရတရားတွေကို ငါဟာလို့ပြောရင်ကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲပြောင်းလဲသွားပြီခွာဒါကြောင့်မို့လို့တွေ့လို့မရဘူးလို့ဒီလိုလဲပြောကြတာပေါ့နော်တွေ့တာလို့ကိုမဖြစ်တဲ့အရာတွေဟောမျက်စိကလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိထဲမှာထင်ဟပ်လာတဲ့အဆင်းအာယုံကလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးမျက်စိနဲ့အဆင်းအာယုံထင်လို့ဆုံလို့ဖြစ်လာတဲ့မြင်သိစိတ်ကလေးကလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူး တခါအဲ့ဒီဒီသုံးမျိုးပေါင်းစုံလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်နဲ့အာယုံရဲ့စုံစည်းပေးမှုဆိုတဲ့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကလည်းစက္ခုတံဖတ်တာတဲ့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအာယုံနဲ့စိတ်ကို ဆုံးစည်းပေးတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘောတရားဟာလည်းပဲငါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုံမှာလည်းတွေ့တာပြီးတော့မထားနဲ့အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒုက္ခဒုက္ခအဒုက္ခမဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ချမ်းသာဆင်းရဲနှစ်ခုနဲ့ဒီမထင်ရှားဘူးဆိုတော့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဒီစိတ်ရဲ့ခံစားချက်၃မျိုးဟာလည်းပဲငါမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေအားလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ခေါ်တာနော်။အသေးစိတ်ခေါ်လိုက်တာ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာ तू ကကုံသလောက်ဖြစ်သွားကုံသလောက်ဖြစ်တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်เสียတခုမှမရှိတော့ဘူးတွေ့တာเสียလည်းတခုမှမဖြစ်တော့ဘူးတဏှာလည်းမဖြစ်ဘူးဒိဋ္ဌိလည်းမဖြစ်ဘူးမာနလည်းမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိတဒုက္ခတဲ့အခြေအနေတွေကောင်းလာတယ်အခြေအနေတွေကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာမယ်အရေးတကြီးပထမဆုံးတွေ့ရမယ့်ချမ်းသာကတော့တောကကင်းပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ် ပူပန်နေကြောင်းကြတယ်ဆိုတာမလာတော့ဘူးစိတ်နှလုံးဟာအေးမြသွားတယ်။ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပူတာမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လို့ဆိုဒါတွေကကိုမမဟုတ်တာ။ကိုရှိမှဟုတ်လား။မြက်ပင်လေးတစ်ပင်ဟာခြောက်သွားလဲလူတွေဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။သစ်ပင်လေးတစ်ပင်တေသွားလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါလို့ထိအောင်ကိုယ်သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဒီလောက်ထိအောင်ရှုမြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရဲ့သဏ္ဍာန်မှာတောကဆိုတာ ယ်ဖြောင်းနိုင်ပြီလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့မြတ်စွာဘုရားတခုချင်းဟောတာသောတံဘိခဝေနတ်ဒုမကံတံပစေထာဟောနားနဲ့ပတ်သက်လာတယ်အဲ့ဒီနားဟာလည်းသင်တို့ဥစ္စာ မဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုံမှာစိတ်ကတွေ့ပြီးတော့မထားနဲ့တွေ့ထားလို့လည်းမရဘူးငါဟာလို့ယူဆသိမ့်ပိုက်ထားမယ်ဆိုရင် तू ကသူ့တော်ဝါအတိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ သူ့ဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကြောင့်သူကသူဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာပျက်စီးသွားတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီနားထဲမှာလာပြီးတော့ထင်ဟတ်တတ်တဲ့အတန်ဆိုတာလဲငါဟာမဟုတ်ဟုတ်တယ်လေအတန်ဆိုတာလဲကြားပြီးပျောက်သွားတာပဲယက်တည်နေတာမရှိဘူးအဲ့တော့နားဆိုတာလဲဖြစ်ပြီးတော့ပြက်သွားတဲ့အရာပဲအတန်ဆိုတာလဲကြားပြီးပျောက်သွားတဲ့အရာပဲငါဟာလို့တွေ့တာစရာတခုမှ မရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ မတွေ့နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ကြလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟောနားနဲ့အတန်နဲ့ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာဇာတိစိတ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီဇာတိစိတ်ကလေးကလည်းအခိုက်အတန့်မှာသာဖြစ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒါလည်းပဲငါတို့တင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆွန့်လွတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ကြအဲ့လိုဆွန့်လွတ်ထားလိုက်လို့ရှင်ချမ်းသာဒုက္ခရလိမ့်မယ်ထို့တူပဲအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းစုံလိုက်တယ်နားရဲ့ အတန်ရဲ့ကြောက်တိစိတ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆက်သွယ်မှုဆိုတဲ့ဖတ်တာပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဆက်သွယ်မှုဖတ်တာလေးကလည်းငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့စွန့်လွတ်လိုက်ကြ။ဒီလိုအသေးစိတ်ရှုပုံရှုနည်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တွေကိုနတ်တုံမှာကတုတ်မှာဟောတာ။အဲ့ဒီဖတ်တာရှိလာလို့ရှိရင်လူဟာအတန်ကြားပြီးတော့ဒီတိုင်းနေတာ မဟုတ်ဘူးလေ။ตายရတဲ့အတန်လေးဆိုရင်ချမ်းသာတယ်။ ဒုက္ခဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာမตายရတဲ့အတန်ကို မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်တယ်နော်ตายရတာလည်းမဟုတ်ဘူးမตายရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမကြိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ခံစားချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာလည်းပဲငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးလို့ရှုနိုင်ရမယ်ဒါကိုလည်းပဲစွန့်လွတ်လိုက်ကြလို့ဒါကနားပဲဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာ အလုံးက၅ချက်၅ချက်အလုံးပဲသွားမယ်ကဲနှာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတခုစီနှာခေါင်းဟာငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းထဲမှာရရှိလာတဲ့အနံ့ဟာလည်းပဲငါငါဟာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီနှာခေါင်းနဲ့အနံ့ပေါင်းစုံခြင်းကြောင့်နံသိစိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီနံသိစိတ်ကလေးကလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီနန္တိစိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့နောက်မှာအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတဲ့ဖတ်တာဆိုတာပေါ်လာတယ်ဒါလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးနာမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ ကောင်းတာဆိုရင်ချမ်းသာတယ်မကောင်းမှုဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုချမ်းသာမှုဆိုတဲ့နှစ်ခုစကြမှာခံစားမှုလေးတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးအသေးစိတ်နော် သူဆိုင်ရာဆိုင်ရာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရှုဖို့ခေါ်တာအကုန်လုံးကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့မျက်လုံးနှလုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါတွေကအစဉ်တိုင်းဖြစ်လာမှာပဲပေါ့မျက်စိဖွင့်လိုက်လို့ချင်းမျက်စိနဲ့အစဉ်ဆုံးလာမယ်မြင်သိစိတ်ပေါ်လာမယ်ဆက်သွယ်မှုဖတ်တာပေါ်လာမယ်ခံစားမှုဝေဒနာပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအရာခတ်သိမ်းဟာတခုမှငါလို့ရှိရမယ့်အရာမရှိဘူး အလုံးဟာငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့အမြင်နဲ့မြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်အမယ်ကဲထို့တူပဲထမင်းစားတဲ့အခါထမင်းစားတဲ့အခါမှာလျှာရှိတယ်လျှာပေါ်မှာအရသာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကဲထမင်းစားရင်မြတ်စွာဘုရားဆင်ញင်သုံးသပ်ဖို့အဲ့ဒီလျှာဆိုတာလေသင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလျှာကို ငါတို့ဟာလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ တွေ့တံမထားနဲ့စွန့်လွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှချမ်းသာနိုင်မယ်တဲ့အတွေ့အတာတွေမထားနဲ့အဲ့ဒီလျှာပေါ်မှာကြာရောက်ထင်းလာတဲ့အရသာဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အရသာလေးကလည်းပဲငါလည်းမဟုတ်ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီပေါ်မှာလည်းပဲမတွေ့တာလိုက်နဲ့စွန့်လွတ်လိုက်ကြ အဲ့ဒါလို့လျာနဲ့အရသာနှစ်ခုဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာအရသာကိုတိတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေအဲ့ဒီတိတဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းပဲငါဟာလို့သွားပြီးတော့မစွဲလေနဲ့သူကလည်းပဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဟောထမင်းစားရင်ဆင်ញင်သုံးသက်ဖို့ကိုပြောတာเนาะဟောနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမှာဒီသုံးခုဆုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုန်လေးနဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့ဆက်သွယ်ပေးနေတဲ့ဖတ်တာဆိုတာလာလိုက် အဲ့ဒီဖတ်တတ်လာတဲ့အခါကျတော့မှကောင်းတဲ့အရာသာလေးဆိုလို့ရှိရင်လူကကျဉ်တ်တယ်ပျော်ရွှင်တယ်မကောင်းတဲ့အရာသာဆိုလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးဒုက္ခဖြစ်တယ်ကောင်းမကောင်းမထင်ရှားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခံစားမှုကလည်းမထင်ရှားဘူးဆိုအဲ့ဒီလိုခံစားမှုလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ခံစားမှုတွေဟာလည်းပဲငါမဟုတ်ဘူးလို့ဟောထမင်းစားရင်လည်းပဲဒီဟာကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့စဉ်းဉဏ်သုံးသပ်ဖို့ ဆိုလိုတာကဒီအစွဲလန်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဖြုတ်ဖို့ရဟောနေတာတစ်ခုစီတစ်ခုစီအဲ့တော့ဇာနေနဲ့တော့အစုံဟောတာပေါ့အစုံဟောတဲ့အခါမှာကိုရှုတဲ့အခါမှာတခါတည်းအကုန်ရှုလို့မရဘူးဆိုင်ရဆိုင်ရလေးနဲ့ပဲကြည့်ပြီးတော့ရှုရမျက်စိနဲ့အဆင့်အာယုံကိုမြင်တဲ့အခါမှာမျက်စိဆိုင်ရတွေကိုရှုနားနဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့အခါမှာဆိုင်ရဆိုင်ရတွေကိုရှုနှာခေါင်းထဲကအနံ့ရတဲ့အခါမှာဆိုင်ရဆိုင်ရကိုရှု လျာနဲ့အရသာခံစားတဲ့အခါမှာဆရာဆရာတွေကိုရှုလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်။နောက်ခန္ဓာကိုယ်လေးကကိုယ့်ကိုထိုင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်။ထိုင်းနေတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အသားနဲ့ထိုင်တဲ့နေရာနဲ့ထိနေတယ်။ထိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတာဟာမာမာကြောကြောထိတာလားပျော့ပျော့အေးအေးထိနေတာလားသို့မဟုတ်ပူပူနွေးနွေးလား သို့မဟုတ်အေးအေးဆက်ဆက်လာတခုခုတော့ရှိမှာပဲပေါ့အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့ကာယပတ္တာရကလည်းပဲငါဟာမဟုတ်ဘူးထိတဲ့ဖုတ္တပယုတ်ဆိုတာလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးဘယ်ရာမှငါဟာမဟုတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစုံလို့ထိမှန်းသိတဲ့အသိစိတ်ကလေးကလည်းငါဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအသိစိတ်လေးနဲ့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာဆက်သွယ်ပေးမှုဆိုတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဖတ်တာဆိုတာလေးပေါ်လာတယ်ဒါလည်းပဲငါဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆက်သွယ်ပေးမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားမှုလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခံစားမှုလေးတွေကလည်းပဲငါမဟုတ်ဘူးလို့ထိုင်းနေရင်ကိုနှလုံးသွင်းရမယ်အချက်တစ်ခုပဲပေါ့ကလထိုင်ပေါ်မှာပဲထိုင်ထိုင်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပဲထိုင်ထိုင် ထိုင်းနေတဲ့အခါမှာအခုလိုသဘာဝတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာဒါတတိထားပြီးတော့ဆင်ញင်ဖို့ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအစွဲလန်းနေအထင်အမြင်နေအလုံးပြုတ်သွားအောင်ဟောတဲ့တရားဒီတရားအဲ့တော့ဒီကမ္မထာအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရက်ထဲမှာကိုယ့်ဘကိုဒီတိုင်းစိတ်ကိုလွတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေတာပြင်းစရာကြီးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်ပဲဒါကတရားရဲ့ဓမ္မရဲ့အမြင်ပဲ အဲ့ဒါလို့မရှုစင်ញင်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာတွေဘာတွေတက်လာတော့ဆိုလောဘတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒေါသတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်တွေနောက်ကတတိတတန်းကြီးကိုယ်သဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေမဖြစ်အောင်တားတဲ့ဤစနစ်ပဲတဲ့ဟာကဟောတန်တရာထဲမှာထွက်မြောက်လို့ရအောင်တားတဲ့ဤစနစ်ပဲအေးကောင်းပြီမျက်စိနဲ့ ကြည့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနားထောင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနှာခေါင်းကနေအနံ့ရနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးလျှာနဲ့အရသာခန်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်အထီးတွေ့နဲ့အထီးတွေ့နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ကနေအာယုန်တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ကြံတွေးနေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကြည့်စိတ်ရဲ့ကြံတွေးတဲ့အာယုန်ရဲ့နှစ်ခုစိတ်ကလည်းငါမဟုတ်ဘူးငါဟာမဟုတ်ဘူးကြံတွေးနေတဲ့အာယုန်ကလည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းစပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့ကြံသိစိတ်ကလေးကလည်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့သဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကြံသိစိတ်ဒီသုံးမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပေးမှု ထိခိုက်မှုလေးတွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီဝင်လာတဲ့ဖတ်တာဆိုတာလဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ထိခိုက်မှုအရှိန်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလဲငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆို ဓာရတစ်ခုတစ်ခုမှာသူက၅မျိုး၅မျိုးတဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာတွေကိုဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကတော့အနိစ္စလက္ခဏာအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအနတ္တလက္ခဏာအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာတဲ့အဲ့တော့အနတ္တလက္ခဏာဆိုတာငါမဟုတ်ငါမဟုတ်ဆိုတာဟာဒါအနတ္တလက္ခဏာကိုရှုတာတုံညဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ပြတာအဲ့ဒီတုံည ငါဆိုတဲ့အဖြစ်မှကင်းတယ်ငါဥစ္စာဆိုတဲ့အဖြစ်မှကင်းတယ်တဘာဝတရားတက်တက်မြတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအမြင်ကိုမြင်လာနိုင်ပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာဒီဆွဲလမ်းမှုရဲ့မှားယွင်းစွာမြင်မှုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့တွေ့တာနေတဲ့တဏှာဆိုတဲ့ဒီဆွဲလမ်းမှုကြီးတစ်ခုလုံးဟာဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ ဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနာនិရောဓဘဝនិရောဓပဲဆွဲလန်းမှုချုပ်ငိမ့်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဘဝကိုရစေနိုင်တဲ့ကံတရားတွေလုံနေတာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ချုပ်ငိမ့်သွားလို့ရှင်ဘဝនិရောဓဇာတိនិရောဓဘဝဖြစ်ပေါ်လာမှုဆိုတာလေမွေးဖွားရခြင်းဆိုတာလေချုပ်ငိမ့်သွားတယ်ဇာတိនិရောဓစရာမရဏဇာတိချုပ်ငိမ့်သွားတာ ਨੇ ိုခြင်းသိခြင်းဆိုတာလည်းပဲချုပ်ငိမ့်သွားရဲ့အဲ့ဒါချုပ်ငိမ့်သွားတာနဲ့ဇာတိချုပ်ငိမ့်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောကဆိုတာစိတ်ထဲမှာပူးနေရတာတွေပရိဒေဝဆိုတာမထိတ်နိုင်လို့ငိုရတာတွေဒုက္ခကိုဆင်းရဲမှုတွေဒေါမနတစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဥပါယတစိတ်ရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေဆိုတာဒါတွေဟာလုံးဝချုပ်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာဒုက္ခမှန်သမျှအဆုံးသတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ် လောကမှာဒုက္ခတွေအဆုံးမတတ်သေးသမျှဒီဒုက္ခတွေမကုန်သေးသမျှတန်တရားထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေကိုကြုံတွေ့နေကြရအောင်ပါပဲဒုက္ခဆိုတာတခြားဟာတွေကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအခုမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတာတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ဟာတွေဟာဒုက္ခတွေပဲအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုရရှိသွားမှသာလဲ ကြံတဲ့ဒုက္ခတွေရောဒုက္ခမှန်သမျှအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ့်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒါတွေကိုတတ္တဝါတွေဟာငါလို့ထင်နေကြတယ်ငါဟာလို့ထင်နေကြတယ်အဲ့ဒီငါလို့ထင်တယ်ငါဟာလို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့အစွဲလန်းနေကြောင်းပဲတန်တရားတွေကနေမထွက်မြောက်နိုင်ကြဘူးတဲ့တကယ်တော့ဒုက္ခတတ်တတ်တာဖြစ်ပြီးဒုက္ခတတ်တတ်မြတာချုပ်သွားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်သည်သာလင်တကယ်ယထာဘုဒ္ဓအမြင် ဖြစ်တယ်လို့ နတ်တုံမာကတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားအခုလိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။တာယုဒ္ဒနိကေမှာနတ်တုံမာကတုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကငါမရှိလင်ငါဟာမရှိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခေါ်တာဖြစ်လို့ဒီတရားကတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့သဘောပေါက်နိုင်တော့လည်းပဲဆင်ញင်မှုခက်ခဲတဲ့တရားတစ်ခုဝိပဿနာဉာဏ်ရင့်တန်မှဒီသဘာဝတရားတွေကိုအချိန်ချင်းဆင်ញင်ပြီးတော့ အကြိမ်ကြိမ်နှလုံးသွင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာရှိတယ်မှားယွင်းနေတဲ့အမြင်တွေတွေ့တာမှုတွေရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်ထို့အမြင်မှားတွေနဲ့တွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်လို့ရှိရင်ကံတရားတွေကိုလည်းရောပါစေမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးတန်တရားဝုကလွတ်ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နိုင်တယ်လို့ကိုစီကိုစီသဘောကျပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း ကဲမေတ္တာပို့အပ်အောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာ တို့ရဆန္ဒပြေပါစေတို့ရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံပိဝိတဝါနဝိတာတပိတမုဟတံအစရမရာတိတိဘာဝံနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တောင်းကင်းပြောက်ကြည်တရားစေကိုပြီးဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရအနာကြရအကုန်သောကြောင့် ဝိသတဝေပူဇာညေနောင်ကိလေသာစေတောဟူသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္ကြဘက်တွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပေမရောက်အောင်ပယ်ဖြောင်းအကုန်သည်ဟွန်တုစင်စစ်မသွေ ဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအစရမရံအိုခြင်းလဲကွာ နာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထအသောတိတိဘဝကိလေသာဟုပုခတ်သိင်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသော နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့တာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာ